Serigne Touba ak 4 avril lu ko jokkale ak moom ku fi bàyyi ko 1927 ñu célébré 4 avril 1960 lu ko jokkale ak moom boo demee ci alquranul karim suñu borom dafay jàngal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci suuratu Anfal mu ni ko collaboration boobu mooy itam jéego bi tubaab bi daan njëkk a teg pour wax la ni tubaab bi li mu jëf te Machiavel di ko jàngale alxuraan na ko njëkk a digle ca surtout Anfal yi mu ne ko bu ñu dikkee na yéefar bi di jëfante ak yow ñetti stratégie ñetti niveau lay tërali mooy li gis bi tuuka mooy kaa ñu collaborer nga nekk ci sa jàmm ñu nekk suñu jàmm aw yaqtuluuka wala ñu jël sa bakkan aw yuxrijuuka mbaa ñu génn la réew mi muy ñetti tomb yi nga xam ne effectivement ku ñuy wax Jean Ziegler ci benn téeréem bu mu tuddee mais base sur l'Afrique te di ca jàngale tubaab bi bi mu ñuy noot stratégie yi nga xam ne moom la tëral ñetti niveau yooyu effectivement la indi waaye kon muy li yëf bi tuuka sëriñ bi bu fekkee nangu nga ñu dëgëral sa taxawaay jàppale la jël say doom yóbbu ndar ca l'école des otages ou école des fils de chef bu ñu màggee ëllëg doon ay commandant de cercle mbaa chef de canton mbaa bu ñu taxawalee armée bu Sénégal bu ginnaaw bu moomee boppam ñu bokk ci officier yi ci jiitu boo ko lànkee aw yàq lu ko ñu jël sa bakkan dem ba gis ni góor yàlla héros national boo jëlee bakkanam xala balaa ay war la gannaaw tax ñu choisir bi ci gën a approprié mooy lan moo nañu ko génn réew mi nañu fexe ba bu bàmmeelam di am sax bu mu doon bàmmeel bu ñuy tiim ba di ko ziar ba tubaab yi ba bés bi ñuy wax nii tey ku ñu séqal jàppale ab noonu bu ñu jëlee sa bakkan soit dañ lay tëmbal ci géej gi mbaa ñu suul la fu bokkul ak sa suuf gis na ci kaw Ben Laden gis na ci kaw Yasir Arafat ba léegi mos fee jóg ci boobu jamono bi Sëriñ Tuubaa dikkee woote indépendance am ci mag ñi ñu ko nangul ni li ngay woote dëgg la waaye sa njub li bu ñu la ci toppee ñàkk suñuy suufi maam ñàkk suñu koom in nattabi'il huda ma'aka nutaxattaf min ardina tax Serigne Touba ni boobu jamono sëñ toll woon nañ foo xam ni am na ci gaa yi ñoo xam ni mu ne am na ci gaa yi ñoo xam ni wa minhumu man in raa nasraani yaxsibhu min malaa'ikati rahman sëñ Touba ne am na ci gaa yi ñoo xam ne bu ñu séenee ab nasaraan sax jàpp ne kenn la ci malaaka yi suñu borom yi wa minhumu man zanna kawna al amri liberté ba ja alxuraan jàppit mooy liberté bi la jéng ci li neex yàlla ba woote ak libertinage boo xam ne lu la neex jëf lu la neex wax ngir lan dañuy droit de l'homme lu neex waay def kon mu mel ni indépendance bi tax ñuy wax dafa am ñett yu njokkale jaam bi ak yàlla suñu borom yi te muy ñett yoo xam ni bu ko xamee ci lay tàmbalee teg jéego bi njëkk ci moom boppam muy benn xalqu samaawaati wal ardi muy diggante jaam bi moomeel gi dox digganteem ak li nga xam ni da koo wër te mu bokk ca waaye dug moomeelam bu xamee ñett yooyu nag sama sëriñ ci lay jéggi jéegoom bu njëkk jëm ci ñeent ña ko jokkaleeg yàlla ginnaaw dañ ne kaat quatrième mois ni dañuy wax numéro 4 dafa am ñeent ñoo xam ne moo jokkale jaam bi ak boromam nga xam ne bu ko lijjantee ci lay tàmbalee dagg jéng yi nga xam ne moo ko tënk ci àddina waaye ci lay tàmbalee tënk boppam ci jéng yi nga xam ne nag moo ko daan lees nu borom nekk mu ne ca lees nu borom tere mu ne ko fa ñukk muy lan bàyyi xel ñaar ña Sëriñ Tuubaa tontu woon mag ña